Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Sila ambil perhatian Batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas Segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat Orang ramai, ada keadaan sama-sama kita kita lawan kita jaga kita Kita menunggu kau sama jangan dilawan ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Dan ada masa sama kita Tentu lawan kita, lawan kita, jaga kita Bersiap siaga. Mujurkan rasa saya aku bisa menang belas Jarakkan diri kita, memijakkan satu meja Pakailah bentuk muka, jangan-jangan dilupa Jarakkan diri kita, memijakkan satu meja Pakailah bentuk muka, jangan-jangan dilupa Jangan-jangan dilupa Thank you. tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Di luar, kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Jangan lupa, Sihatan Negeri Sabah sila ambil perhatian untuk makluman pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, Sila patuhi arahan tersebut. Selesema, sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Oh, oh, oh, Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19 marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini ingat patuhi SOP amalkan 3W dan elak 3S bersama kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19 Sekian dan terima kasih. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. sama sama kita Tentu kita, lawan kita jaga kita Bersiap siaga Itu jangan saya untuk bisa mengelak Salahkan diri kita, kau bisa kata kau beda Pakailah bentuk muka, jangan-jangan dilupa Salahkan diri kita, kau bisa kata kau beda Pakailah bentuk muka, jangan-jangan dilupa oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer dan orang lain. Elakkan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Sadakah kita bersiap siaga Munculkan rasa yang egois Semenang benar Ayo Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di tempat awam. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Kita kembali dan ada masa-masa kita Sesuai lawan kita, lawan kita, jaga kita Bersiap siaga Itu cara saya kokoh di kemudian belajar Rakan diri kita semisa kata Jangan lupa like, share, dan subscribe apabila berada di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Pakailah bentuk muka kita jangan dilupa Jalankan diri kita, meja dan satu meja Pakailah bentuk muka kita dan jangan dilupa dan dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi SOP amalkan 3W dan elak 3S. Sekian dan terima kasih. Uyo, oh, mantap. Oke okay guys, uh, kita punya unit ada sedikit kerusakan. Dia punya clutchnya apa? Clutchnya bocor. Mana, mana, mana, mana, mana, mana, crash kucur jadi rapat-rapat sampai ke pejabat daerah lah ni kita tempatkan unit di situ jadi uh, untuk pertugasan hari ini selesai di kawasan Dun Bengawan eh Dun uh, Kawang uh, jadi um, itulah nanti kalau apa-apa yang uh, menarik kita akan kongsikan lah cuma buat masa ini kita kami punya unit ni baru saja dibaiki namun uh, dia punya clutch tu tiba-tiba leaking bocor dia punya minyak dia tu Oh ni taste lah dia punya ni Macam mana ni Oh nasib baik sampai di pejabat ano, Pejabat daerah Tahu apa masalah ada ni Clutch Bucur Kenapa boleh clutch Minyak clutch tu bucur Itu aku aku sebuk-sebuk ha? itulah bah aku pernah juga luri dulu begitu tapi luri itu dulu dua satu di enjin oh. satu di bawah anu macam berhenti sudah dia menitis aduh habislah kali hidupnya minyak dia nih